राजेश तो जी चुनाव लड़ेगा नहीं लोकसभा जी मामा जी अपना चुनाव लड़ेगा नहीं लोकसभा देखिए अगर आप लोग बोलते हैं आपने कहा आपका मामा जी चुनाव लड़ेगा क्या देखिए वो हमारे सम्मानी नेता शिवराज सिंह चौहान पार्टी इसके बारे में फैसला करेगी कि उनको चुनाव लड़ना है या उनको चुनाव नहीं लड़ना है आप उसको अन्यथा मत लेकर जाए आपने शब्द जो कहे थे आपका मामा तो जब आप ये कहते हैं कि अगर आप ये कहते कि प्रदेश के बच्चों के मामा चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे तो स्थिति स्पष्ट होगी आपने कहा आपका मामा चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा तो मेरे लिए थोड़ा सा फॉर मोर अपडेट्स